Entre todos, vamos a abrir la tienda más grande y más justa de diseño independiente de toda Latinoamérica. Y este video empieza Tienda Din significa Tienda de Diseño Independiente Nacional. Eh, surge de la necesidad de los diseñadores de la comunidad DIN y sale como respuesta al problema más urgente que es el de poder comercializar y exhibir nuestros productos de la forma más justa posible. Entonces fue eh, decir, ¿qué hacemos esta cantidad de diseñadores juntos, esta cantidad de creativos, ah, propongamos algo, hagamos algo, construyamos un lugar eh, para nosotros, un lugar donde nosotros seamos los protagonistas. Y así nació Tindadín. Ah, ¿Por, qué no, digo todo yo y después lo decís todo vos? Y después vemos quién sale mejor y, si salgo todo yo mejor, <laughs> salgo Y no solo diseñamos Tienda DIN para los diseñadores, sino que también pensamos en el consumidor del diseño y pensamos en los amantes de diseño. Entonces entrar a tienda DIN es toda una experiencia. Entrar a tienda DIN vas a poder conocer qué pasa atrás de los objetos, quiénes son los padres y cuál es la historia del objeto, que creemos que es lo más importante a la hora de, tener un producto. Lo que nos interesa es crear un espacio sin precedentes, un espacio que como diseñadores sepamos que podemos ir y podemos encontrarnos con otros diseñadores de otras ramas eh, y crear y saber que en ese espacio podemos crecer, podemos capacitarnos y que cualquier cosa puede salir de ese espacio, cualquier cosa eh, increíble puede, puede crearse ahí. Es por eso que te invitamos a cambiar la regla del juego. Te invitamos a ser parte de esta construcción colectiva y a marcar la historia del diseño independiente nacional. Si sos diseñador, forma parte del proyecto en tiendain.com. Y si sos amante del diseño, elegí unas recompensas que tenemos en IDM para vos este proyecto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Este proyecto es una construcción colectiva, eso significa que mucha gente está trabajando para lograrlo y con mínimos aportes de muchísima gente se pueden crear cosas gigantescas. Para ser Real Team necesitamos muchísimas cosas, pero lo más importante es tu apoyo a través de la difusión. Necesitamos llegar a todos los diseñadores del país y que sepan que este espacio se está construyendo. de nace para cambiar la regla del juego. <laughs>